Herr Sakola, guten Abend. Äh, Sie sind schon über 30 Jahre in Russland. Was war für Sie bis jetzt hier am schwierigsten? Ein Moment oder ein Ereignis? Ähm, was war für mich am schwierigsten? Am schwierigsten war die Krise 1998, die ganz plötzlich am, glaube ich, 18. oder 17. August ausgebrochen ist und wo plötzlich das Geschäft von einem Tag zum anderen zum Stillstand gekommen ist. Und das ist man ja, wenn man aus Österreich kommt, nicht gewohnt. Da ist das Business einmal mehr, einmal weniger. Aber dass es so abrupt zu Ende ist, äh, passiert in Österreich nicht normalerweise. Und natürlich damit waren auch alle die Managementstrukturen in Österreich vollkommen überfordert mit dieser Situation. Und das dann auszubalancieren, dass es nicht zu Überreaktionen kommt. Das war das Schwierigste eigentlich in, in dem, was mir bisher hier passiert ist. Aber wir haben das schön bewältigt am Ende. Und äh, ja, jetzt weiß ich, wie es ist, <laughs> wenn so etwas ist. Und es kann mich nicht mehr überraschen. Und welche Seiten des russischen Lebens finden Sie bisher unverständlich? Gibt es etwas? Ja, es gibt diese unermessliche Energievergeudung, die mir Kopfzerbrechen macht, weil ja die das Klima, die, die Natur der Welt gehört ja uns allen. Und äh, mit der soll man meiner Meinung nach ein bisschen sorgsamer umgehen, weil der Klimawandel wird ja immer mehr sichtbar. In Österreich mit den Gletschern, die wegschmelzen. Ob das wirklich vom Menschen ausgeht oder nicht, wissen wir nicht. Aber äh, man kann ja trotzdem ein bisschen sorgfältiger umgehen mit den Ressourcen. Sie haben den Klimawandel gera äh, gerade erwähnt. Welche Entwicklungen im Tourismus sehen Sie dann in Österreich in dieser Zeit? Ja, der Klimawandel, <laughs> wie jedes Wetter, hat einen Einfluss auf, auf die Entwicklung. Wir haben halt heißere Sommer dadurch, wir werden eine bessere Badesaison haben, wir werden kürzeren Winter haben, eine kürzere Wintersaison. Aber das, äh, die Wirtschaft passt sich da immer schnell an und das ist so wie, wie bei der Natur, wie bei den Pflanzen. Wenn es regnet und warm ist, dann wachsen sie. Wenn es zu warm ist, dann vertrocknen sie. Und mit dem Tourismus oder mit der Entwicklung der Reisen wird es genauso sein. Je mehr schönes Wetter wir haben, umso mehr Touristen kommen im Sommer. Und je wärmer es im Winter ist, umso weniger kommen im Winter, weil eben zu wenig Schnee ist. Und wie gelingt es den Österreichern die Natur? Also die Österreicher sind besonders stolz auf die Natur zu Recht. Und wie gelingt es, äh, die Natur äh, so zu bewahren, so intakt, so sauber? Naja, das ist ein gesellschaftliches Thema. Die Menschen sehen sich dafür verantwortlich. Ich war am Wochenende, ich denke, im Burgenland. Da hat die, die Bevölkerung eines Dorfes die Straßen äh, also vom Abfall gereinigt, die Flüsse. Da sind Schüler neben den Flüssen gegangen und haben die Plastiktüten und Papierdinge eingesammelt. Und am Nachmittag, als ich zurückgefahren bin, war das Dorf natürlich sauber. Äh, und, und da gab es dann nichts mehr, was irgendwo herumgelegen ist. Und äh, wir haben vor 30 oder 40 Jahren um die Seen rundherum Ringleitungen gebaut für die Kanalisation, damit kein schmutziges Wasser mehr in die Seen hineinfließt. Damit haben die Seen in Österreich die meisten fast Trinkwasserqualität. Wir haben die Windenergie, damit wir keine Kohlekraftwerke betreiben müssen. Wir versorgen uns mit Wasserenergie, äh, mit äh, Wasserkraftwerken. Und das belastet alles eben die Umwelt weniger als. Äh ist es die Aufgabe der Familie, ja, äh, den Kindern beizubringen, dass man ähm, die Natur schonen muss, dass man äh, ordentlich und ja, das, ist, das wird auch in der Schule so gelehrt und ich kann mich erinnern, als ich einmal mit meinem kleinen Sohn mit dem Auto gefahren bin und ich habe ein, ein Stück Papier vom Kaugummi beim Fenster hinausgeworfen. Er hat gesagt, stopp, wir fahren zurück, du musst das wiederholen, du darfst da nichts hinauswerfen. Also das äh, ist im Unterrichtssystem, in der Erziehung offensichtlich wird das den Kindern so. Ich war mir dessen selber nicht bewusst, <laughs> muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der hat mich da sofort zur Verantwortung gezogen und hat gesagt, du, das geht nicht. Also das, ist, das macht das Erziehungssystem. Äh, haben Sie etwas Gemeinsames äh, im Charakter äh, von Österreichern und Russen bemerkt? Ja, groß, eher Großzügigkeit, also dass wir nicht so streng sind wie die Deutschen. Ähm, ich denke, das ist so unsere am meisten verbindende Eigenschaft. Und ich führe das darauf zurück, dass wir ja so an der Grenze zum slawischen äh, Sprachraum sind. Auch bei meinem Vorfahren, da ist eine Frau Kubelova aus Tschechien irgendwo. Also mm, da hat sich die Mentalität so vermischt mit, mit östlicher Mentalität. Und äh, damit sind wir eben auch ein sehr, glaube ich, äh, gastfreundliches Volk. Ähm, ich treffe viele Russen, die sagen, ja, nach Österreich fahren wir lieber, weil da gefällt es uns einfach besser mit dem ganzen Essen, mit dem Ganzen, das ist nicht so, so streng geregelt. Und ich denke, das, da sind wir. Wir sind nicht ganz so großzügig wie die Russen, aber, aber bei weitem nicht so streng wie die Deutschen. Und Unterschiede? Gibt es da Unterschiede mentalitätstechnisch? Ja, die, die gibt es schon. Äh, in Russland ist Freundschaft belastbarer als in, in Österreich. In Österreich ist es eher formell, ähm, wenn man Bekannte hat. Hier in Russland auf, auf Freunde kann man sich eigentlich verlassen. Das, das hält eigentlich äh, normalerweise. Das würde ich in Österreich nicht so sehen. Aber das hängt halt damit zusammen, dass Österreich ein Sozialstaat ist. Das heißt, wenn, wenn ich ein Problem habe, kümmert sich der Staat um mich. In Russland funktioniert das nicht so gut. Wenn ich da ein Problem habe dann, und ich rufe einen Freund an, dann, dann hilft er mir, weil er weiß, sonst hilft mir keiner. Und das ist halt so aus meiner Sicht so der größte, der größte Unterschied, den man so im, im alltäglichen Leben bemerkt. Und wie entstand eigentlich Ihr Interesse an russischer Sprache oder Kultur? Ich liebe Geografie und als ich jung war, äh, habe ich den Atlas, damals gab es ja kein Internet in der Hand gehabt, und da war immer so eine große grüne Fläche, UdSSR, riesig, ein riesiges Land. Und damals war ja der eiserne Vorhang, man konnte das nicht so einfach besuchen und da wurde meine Neugier damals schon geweckt. Ja, und dann bin ich eben aus einem Zufall heraus hierher gekommen und habe gesehen, ja, eigentlich ist es ein, ein Land mit sehr viel Kultur, mit, mit netten Menschen. Ähm, damit habe ich dann eben immer gedacht, naja, andere Leute haben gesagt, ich muss drei Jahre hier bleiben, fünf Jahre. Ich habe nie mehr irgendeine Grenze gesetzt sondern ich komme halt immer so ein, jedes Monat wieder und äh, fühle mich wohl hier. Soviel ich weiß, Sie leiten diesen Club schon über sechs Jahre. Was haben Sie bemerkt? Gibt es jetzt mehr Interesse von Österreichern, nach Russland zu kommen, geschäftlich oder auch einfach auf Reisen? Ja, die persönlichen Beziehungen werden mehr offensichtlich, aber die geschäftlichen leiden natürlich unter den Sanktionen und unter der wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Moment. Also die, die Geschäftsentwicklung ist nicht äh, sehr progressiv im Moment, aber dadurch kommen halt viele Leute, die privat hierher kommen. Unser Schrift, also der, der die Internetseite betreut, der kommt eben privat so alle zwei Monate hierher und versucht eben hier Firmen zu finden. Also das kleine Business entwickelt sich besser als das große. Äh, gibt es etwas, was Sie äh, bis jetzt hier bereut haben? Also, dass Sie zum Beispiel äh, diesen Schritt gewagt haben, na, nach Russland äh, nicht umzuziehen, aber so hier wohnhaft eigentlich auch zu sein? Ich würde das so sehen. Wenn man das Potenzial Russlands sieht, dann war es in jedem Fall ein richtiger Schritt. Aber mit der momentanen wirtschaftlichen Situation hat keiner gerechnet, dass das so lange so schwierig ist und äh, so habe ich das bereut, würde ich nicht sagen. Ähm, aber natürlich, ich würde mir wünschen, es wäre besser. Ja. Das kann man schon sagen. Und glauben Sie, äh, gibt es Aussichten, wieder äh, guter Beziehungen zwischen Russland und Europa wiederherzustellen oder ist ein langer Weg? So, das schneiden Sie heraus, wenn Ihnen meine Antwort jetzt nicht gefällt. Aber stellen Sie sich vor auf Ihrer Datscha. Sie haben einen Nachbarn, der ein, eine große Datscha hat und dann kommen sie jetzt im Frühjahr auf ihre Datsche und plötzlich steht der Zaun zwei Meter auf ihrem Grundstück. Wie lange werden sie brauchen, bis dass sie dem Nachbar verzeihen und sagen, naja, ist eh okay, mach das so. Das dauert halt leider Gottes und äh, leider Gottes, das ist das große, die große Tragödie. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg eine Freundschaft der Völker entwickelt. Es gab in Europa eigentlich außer in Jugoslawien mit dem Jugoslawien-Konflikt, aber in Europa gab es eigentlich keine Spannungen. Und diese Freundschaft ist jetzt außer, aus dem Gleichgewicht geraten. Und deswegen müssen wir natürlich schauen, ob, das, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, das wieder in, ins Gleichgewicht zu bringen. Das, äh, das muss man schon sagen. Das, dies, das sehe ich viel gefährlicher als diese ganzen Sanktionsdinge und so weiter, sondern einfach da ist irgendwo so ein Misstrauen, wenn Sie mit einer österreichischen Firma oder deutschen Firma jetzt reden, na, geh nach Russland. Oh, um Gottes Willen, Sanktionen. Und ähm, ich sehe dieses Vertrauen irgendwie äh, aus dem Lot äh, gekommen. Und äh, das müssen wir in irgendeiner Form wieder reparieren, weil, weil das ist eigentlich eine Errungenschaft der letzten, was ist das, 70, 75, 80 Jahre. Und äh, eigentlich ähm, würde ich mir sehr wünschen, dass wir das sehr schnell reparieren, weil wenn das in irgendein Extrem einmal ausschlägt, aus irgendeinem blöden Grund heraus, meistens sind es ja Blödheiten, nicht, nicht irgendwie kontrollierte Dinge, dann weiß man nicht, wie das e- eskalieren kann und das wäre natürlich für alle Menschen in Russland und in Europa sehr schlimm, sehr schlecht. Welche Zeit in der Geschichte von russisch-österreichischen Beziehungen war Ihrer Meinung nach am besten? Ja, das war zwischen 1990 und 2005, denke ich, oder 1995 bis 2005. Damals öffnete sich Europa. Österreich war plötzlich vom Rand Europas am Eisernen Vorhang weg in der Mitte Europas, wirklich. Das ist ja heute noch, ich bin noch immer ganz überrascht. Ich War am Wochenende eben im Burgenland und dann in, in Ungarn, da fährst du über die Grenze, so als ob da nie eine Grenze gewesen wäre. Und das war früher eine zwei Stunden lange Prozedur mit Schlagbäumen, die, die solchen Durchmesser hatten. Und, und heute fährt man da drüber, als wenn da überhaupt nichts gewesen wäre. Ähm, also für Österreich ist ja diese Entwicklung extrem schön, weil jetzt kann ich am Sonntag nach Budweis ein Bier trinken fahren, weil das ist zwei Stunden mit dem Auto. Österreich ist ja ein sehr kleines Land. Und ähm, das war eigentlich die beste Zeit auch äh, in der, in, in der, im Business mit Russland. Da waren viele Reisen hierher, äh, viele Clubs sind hierher gekommen, äh, private Reisen waren unglaublich viele. Also da, hatten, hatte ich oft Leute, die sagen, du, nächste Woche komme ich nach Moskau und fahre mit dem Schiff nach St. Petersburg. Also da hatte ich wirklich sehr oft solche, solche äh, zufällige Reisen, wo jemand sagt, du, ich besuche dich in Moskau. Und äh, ich denke, das war eigentlich die beste Zeit äh, in den Beziehungen. Da gab es keine Spannungen, alles ist äh, positiv gesehen worden und, und das war eine sehr schöne Zeit und sehr positive Zeit. So. Worauf sind Sie als Österreicher besonders stolz? Ich bin stolz, dass wir in Österreich ein, ein Land sind, das funktioniert in allen in allen Bereichen, in allen, ähm, wie soll man sagen, es gibt kaum Un Unwägbarkeiten. Also wenn ich wohin fahre und ich weiß, ich habe einen Unfall, dann weiß ich, ist in zehn Minuten die Ambulanz hier. Wenn das Haus brennt, ist in zehn Minuten die Feuerwehr hier. Ähm, also es gibt da ein, ein, ein System, wo man nicht hinunterfällt. Also das ist, glaube ich, die größte Errungenschaft in Österreich, dass äh, man dort, ich will nicht sagen bequem leben kann, aber man, man muss nie die Angst haben, dass morgen die Welt zusammenbricht, weil immer irgendein System wird dich vor dem Zusammenbruch bewahren. Was könnten Sie dann den Russen empfehlen, unbedingt in Österreich zu sehen oder zu besichtigen und umgekehrt? Den Österreichern in Russland? Naja, den Österreichern. Ich meine, äh, was müssen die Österreicher sehen? Ich glaube, ich empfehle immer zur, zur neuen City zu fahren, weil äh, ich meine, den Kreml weiß man, dass man besichtigen muss. Äh, das GUM muss man gesehen haben, das ist überhaupt keine Frage. Das, das, sind Dinge, die es in dieser Form in Österreich nicht gibt die Moskau City unbedingt anschauen, weil, weil nach, man fährt nach New York, um Hochhäuser zu sehen, dass es solche Dinge hier auch gibt, äh, wissen die Leute eigentlich viel zu wenig. St. Petersburg natürlich, den goldenen Ring kann man ansehen, aber Russland ist einfach zu groß, um, um hier einen Ratschlag zu geben, weil äh, ich weiß ja nicht, äh, man kann natürlich die ganze Strecke vom Alexander von Humboldt nachreisen, über, von Kaliningrad, St. Petersburg bis hin äh, in das Altaigebirge. Das äh, kann man machen. Ist auch interessant, aber Russland ist einfach zu groß. Kamtschatka muss man gesehen haben, den Baikalsee. Ja, da kann ich eine lange Liste schreiben, wenn ich da jetzt noch ein bisschen nachdenke. So, ähm, um Sie nicht mehr aufzuhalten, ich habe eine Frage vergessen, eine ganz kurze. Äh, gibt es vielleicht einen Russen oder eine Russin, die Sie besonders be bewundern? Also nicht unbedingt in äh, der heutigen Geschichte, vielleicht in der Vergangenheit? Naja, äh, es gibt, da gibt es viele oder mehrere, aber eine ist ganz besonders erwähnenswert, das ist die Tochter von dem russischen Bildhauer Vadim Kosmatschow. Äh, die war dann, wenn, wenn Sie mit Architektur äh, zu tun haben, dann wissen Sie, dass so eine Weltikone der Architektur eine Frau Saha Hadid war, äh, die auf der ganzen Welt ganz wunderbare Bauwerke gemacht und die Maria Kosmatschow war ihre Assistentin an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Und auf dieses Niveau muss man zuerst einmal kommen. Das ist Weltniveau. Und äh, als die Mascha nach Wien gekommen ist, hat sie kein Wort Deutsch gesprochen. Also muss ich sagen, meinen Respekt, so etwas, das muss man zuerst einmal bewältigen, dass man, äh, ich meine, auf ein gutes Durchschnittsniveau kann man gleich einmal kommen, auf ein normales Lebensniveau, aber dass man mit, mit einer Person, die weltweit im, im, im künstlerischen Bereich äh, anerkannt ist, dass man da Assistentin ist. Das äh, in einem Land, wo man eigentlich nicht äh, aufgewachsen ist, sondern wo man eben hingekommen ist, das finde ich extrem bemerkenswert. Das muss man einmal als Person wirklich äh, leisten. Also das meinen Respekt, wirklich. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zustimmung.